Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ertan e, Şiltaş, 21 e, yaşındayım. Normalde Adanalıyım. E, Korece'ye olan ilgim nasıl başladı diye merak eden bir sürü arkadaş olduğu için ben de YouTube hesabı açıp bundan sonra merak ettiklerinizi bu kanaldan söylemeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Ee, benim Kore'ye olan merakım yaklaşık 2008 miydi? 2000, 2009 civarı, 2007 o civarlarda falan. Ee, annem e, bir e, iş şirketi çalışıyordu. İç beslenme ve dış beslenme ile ilgili. E, ondan dolayı annem <clears throat> e, yurt dışı semineri, semineri oldu. E, bir buçuk aylığına Tayland, Bangkok'a gitti. Bu süre zarfında ben de işte e, Asya, ülkeleri nasıl işte yemekleri, yiyecekleri, giyecekleri işte kültürleri ondan sonra işte oldukları coğrafi konum falan derken işte ben birazcık e, Asya'yı araştırmaya başladım aslında. E, ondan sonra benim ilk merak ettiğim şey şu oldu. E, Tayland tabii ki. Yani Tayland Bangkok gittiği için. Araştırdım yemeklerini, yiyeceklerini, işte müziklerini, kendi Tayca dillerini. E, fakat fazla hoşuma gitmemişti. Dizlerini izledim. Dizleri birazcık yapmacıktı. E, ondan sonra oradan e, Japonya'ya geçiş yaptım. Merak ettiğim için. E, Japon işte animeleri falan izledim. Animeleri güzeldi fakat hani konuşmaları biraz e, hem aşırı inceye hem aşırı kalın bir şekilde tonlamaları oluyordu. E, bir de işte müzikleri kulağıma hiç hoş gelmedi. Ondan dolayı oradan da e, Çin'e atladım. Çin'de de işte e, ilk baş tabi bu e, dillerindeki telaffuzlar devamlı şılar cılar olduğu için e, ilk baş hoşuma gitmemişti. Aynı keza e, dizileri de bana çok yapmacık geldi. Ondan sonra sonunda Kore'yi buldum. <laughs> Kore dizileri falan. Ee, bir ara internette falan geziniyordum tekrardan böyle araştırma falan yaparken derin bir hani Korece müzik falan dinleyeyim diye. Şahin'e 3.0'ı dinledim. Ee, o müzik, müziğin kendisi, e, şarkı ve sözleri gerçekten çok hoşuma gitti. Birincisi arka plan, kendi işte koreografileri falan derken bayağı bir etkilemişti. Ondan sonra yavaş yavaş böyle Kore e, müziklerini dinlemeye başladım. K-pop'u dinlemeye başladım. Ondan sonra e, bir dedim dizilerini izleyeyim, dizileri nasıl diye. İşte Korean Türk sitesini buldum. Korean Türk sitesini bulduktan sonra e, bu Secret Garden var. E, Hacivon'un ve Kim Ubin miydi? Onun oynadığı dizi. İlk o diziyi izledim. Deli gibi böyle daldım kaldım e, diziye. Belki onu şimdiye kadar 5-6 defa izlemişimdir. E, derken işte e, Skid Garden'dan sonra Imino'nun oynadığı işte Personal Taste Test Taste dizisini falan izledim. Ondan sonra işte yavaş yavaş Kiwango, Empreski, ondan sonra işte e, Boys of Flowers onları falan izledim. Bu şekilde Kore olan merakım annem sayesinde başlamış oldu. Ve bir süre devam etti. Hala devam ediyor aslında aslında merak değil de meraktan çok artık benim ilgi alanım olarak, kay olarak kaymaya başladı. Bu arada arkadaşlar dilim çok sürçebilir. Ee, şunu da söyleyeyim benim ev arkadaşım Güney Koreli, Koreli kendisi. Ondan dolayı devamlı Korece konuştuğum için e, Türkçe konuşurken arada böyle bir aksaklıklar olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi ilk videom olduğu için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Aklıma fazla bir şey gelmiyor. İlk baş böyle bir tanıtım olarak hani kendimi tanıtma amacıyla olsun. İşte Kore'ye nasıl merak ettiğim, nasıl başladığımla ilgili bir video çekmek istedim size. Bu videomuzu da e, burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki videoda daha güzel e, çekimler yapıp daha iyi konularla size merak ettiklerinizi e, anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.